When I was like uh, five or six, even my cousin, they're like, ah, tú eres gay, no, tú, tú, tú, y yo peleaba. Y yo, no soy gay, himnos. Y me acuerdo que me dio un trancazo, y <laughs> me, mandó así como, I just went like that. And I stayed there for like five minutes without even moving. Pues me pegó en la nariz. Tal vez por eso la tengo chueca. <laughs> I was working with the gay community, but my family didn't know that I was working with the gay community. Because my mom was like, well, so where you work? Oh, I work in this factory. You know, trying to <laughs> lie to her. Despierta, Oscar, despierta. Mira que ya amaneció. Su deseo, su deseo. Make a wish. Woo! noche se queda su conductora, la única, la controversial, La Paquis. Three days before my premiere as La Paquis, uh, so this is a Wednesday, I told my mom, you know, have you asked yourself, like, why hang out with these people? I mean, they're your friends. I said, no, but they're gay, mom, so I'm gay. You know, and before someone comes to the house or tell you that they saw me dressing as Paquita del Barrio, <laughs> I want you to let you know She's like, so you gay? I said, yes, because I like boys. So she was like, don't tell your dad, <laughs> please. Please, and she had always been there for me, you know, protecting me and, and always loving me. What else I can ask? So my parents are separated and I haven't seen my dad in a while since my mom has always been there, she's always been my supporter, like my guardian, I live with her. She's gonna dance like the daughter mother dance vals with me. And we were, we were looking for the song the other day and she started crying. Yo no siento que esté tensa, pero no puedo lograrlo. El día de mi boda fue un desastre, porque una hermana mía pasó y pisó a mi tía, la hermana de mi papá. Mi abuelita y mi tía salieron corriendo de la fiesta. Ay, no. El año pasado a mi tía y le dije, ¿vas a venir a soy 100 de Juanita? Y dijo, no, yo creo que no. Y dice Juanita, ¿por qué? Le dije, Juanita, que porque no quiere que te echen a perder tu fiesta como echando a perder la mía. Acabé llorando. El día de mi boda acabé llorando. My mom knew that I had wanted to go to Mexico this year but they said that it wouldn't be possible because I was having the party. Cuando toma uno la decisión de salir de, de nuestro país, no piensa uno tanto en lo que deja uno. Cuando tienes aquí después de algunos años es cuando empiezas a valorar qué es lo que dejaste allá. Ay, y después que han pasado tantos años, pues obviamente que le tomas un sentimiento más fuerte a, la familia, a las general, a las cosas, a la comida, todo lo empiezas. Y en este caso, por ejemplo, a mi esposa, después de 20 años que no los ha visto, entonces es muy fuerte. Soy muy afortunada de tenerte como hija. Te amo. Le digo a mi hermana, ya te mandé para México. ¿Cómo que me mandaste para México? Sí, Noé, ya te tiene en su teléfono. Te mandé por WhatsApp. to choose if I wanted a 15 or not because I always been like conservative about money. Whenever I earned money, I wanted to give it to them, but they never let me. They always, they said that there is like, that's their way of like working hard and showing that they can do anything. Todos los que venimos aquí nos arriesgamos por una vida mejor. y por darle una vida mejor a los nuestros, porque no queremos que que vengan la misma cadenita y carezcan. Entonces, siempre arriesgar, arriesgar y probar, no te quedes, que no te cuenten, prueba. Y si no pudiste, no importa, al menos lo intentaste y no te quedaste con el que, y si lo hubiera hecho, si lo hubiera intentado. Todos los días son ríos para nosotros, es salir y tal vez no regresar a la casa, They just wanted life to be easier for us, which was awesome of them because I don't know how, like, how else to describe them. They're like heroes. <laughs> they made this super risky decision just to like benefit my life. So I really appreciate that. en todas las este filas nos la fila más lenta y la que nos más. Madre mía. Ya, no tuvimos chance. Ay, pues mami, mami, te quiero mucho, me duele mucho que tengas que quedarte esa noche ahí. Me pesa en el alma. Yo sé que iba a decir que estoy bien gorda otra vez. estoy gorda y, yo también me decoloré el pelo y el tinto no me agarró. Estoy con la cabeza blanca, ¿no? Y Pues ¿qué hago, pollo? Si me pongo otro tinto, se me cae el pelo. Bye, mami. Ah, bye, buches. Pobrecita mi buche. Pues de regreso a la casita. de la abuelita. ya está igual. Ya le escuché el freno, Martín, tengo pesado. Está igual. Está igual otra vez. Mira, ya Ah, uno de mis sueños que siempre quise es tener mi quinceañera y mi sweet 16. So, voy a tener una fiesta de mis 16 años, ¿ok? So, yes. Next, próximamente en Fiesta Quinceañera, The Surprise Gift.